ማሻአላ ያለበት በትዳሮ ይኸው አብሯት ሙሽራውን ይዞ ይኸው አብሯት ፍቅር ይስፈንበት በነሱ ህይወት ጥላቻ እንዳይኖር ፍቅርን በልቶት ምቀኛ ሚራቅ ከነሱ ሕይወት ፍቅር ብቻ ይሁን አላህ